feu l'hora. Sí, sí, Anna, de què? Anna, deu tocar-ho tot, eh? Després us estareu de les mans. sirve para crear abono para las plantas y para no tirar la comida. Lo que no puedes comer lo reutilizas. El, el, el projecte Revolta va, va néixer amb la idea de recuperar una cosa que de fet ja es feia fa molts anys, que és el, que el pagès aprofitava els residus orgànics del voltant o, o fins i tot del mercat o de, o de, o de les granges per fertilitzar els, els seus camps. A partir de la idea de com tornar a reciclar mitjançant el pagès, com podríem tornar a fer un sistema d'economia circular, que els residus tornessin al pagès per fertilitzar, se'ns va ocórrer la idea d'aplicar una tecnologia que de fet ja, ja existeix però millorar-la, que és agafar el residu, tractar-lo amb una màquina per estabilitzar-lo i que aquest residu el pugui recollir el pagès, no cal que cada dia, sinó que pot recollir doncs, un cop a la setmana, un cop al mes. Al menjador tenim, un, eh, tenim els principis de l'ecologia i, el, i la permacultura d'alguna manera que ens inspira i els nostres pagesos o els nostres productes intentem que siguin molt a prop. El dilluns ve el pagès, ens porta el menjar i ell mateix s'emporta aquest residu, aquest precompost, que ell acabarà de compostar al seu hort i eh, farà el seu aliment per les seves plantes que ens portarà cada dilluns aquí al menjador. Això fa que els nens vegin que el seu residu també és un aliment per les verdures, que cada dilluns ells ens vindran i ens portaran per alimentar-los a ells. És, forma part de l'aliment de la terra i de l'aliment dels nens. El maneig de la màquina és molt, és molt senzill. Cada dia es llencen fins, entre 30 fins a 40 quilos de residus es poden llençar. El dia que llences, l'últim dia que llences residus, eh, actives una, eh, un botó que fa la higienització i el dia següent, abans de llençar residus, fas un, un buidat de la màquina. Aquell producte buit té un, un contingut d'humitat bastant baix i està estabilitzat, no fa olor, no atreu les mosques. Per tant, es tracta d'un funcionament mo, molt senzill, molt higiènic i molt escèptic. Cal tenir en compte que un, un element molt important d'aquesta màquina és que com que higienitza el producte, o sigui, l'augmenta de temperatura fins, fins a un límit que nosaltres podem, podem controlar, podem, podem utilitzar la carn i el peix per compostar, cosa que normalment en el compostatge casolà eh, això no, no és possible. No? I això facilita molt també la feina de la, o, o la implicació de la gent perquè no ha de fer dos bosses, sinó que amb una sola bossa tot l'orgànic pot, anar, pot anar a la màquina. Hem pogut eh, tirar endavant aquest projecte i engegar-lo gràcies al finançament de l'Agència de Residus de Catalunya, que ens va finançar el desenvolupament tecnològic, una part del desenvolupament tecnològic, i després també l'Ajuntament de Barcelona ens ha finançat la realització d'una prova pilot per veure no, in situ en el, en el, en el lloc, veure doncs, com, com funciona, quins inconvenients hi ha i com, sobretot com els usuaris perceben i viuen el, eh, la gestió del, del projecte, que és un dels elements claus de la nostra proposta.